Вітіскоп. Ми, коли дивимося на наші клуби, ще окрім усього, забуваємо те, що е, ті ж чемпіонати. Наприклад, е, Копенгаген представляє чемпіонат Данії. Не з найгірших чемпіонат, не з найсильніших, але сам Копенгаген команда, яка більше за Дніпро пограла за останні роки в Єврокубках. І це не останній фактор того, що вони змогли. Плюс, звичайно ж, е, те, що у нас зараз е, Ну, скажімо, хтось намагається піти, як це в Шахтарі, бразильці. Ну, вони відверто кажуть. Ну и «Ні, металлисте Ну, также. так, ми, ми, ми хочемо тікати. Металіст тим паче, тому що в металіста там ще є питання грошей. У Шахтаря з цим нормально. Ну, вони побоюються ситуацію. Вони Ну это мы все думаем, что нормально. Как хочуть, бы. так. А ну, в металісті ніхто особливо і не приховує, що тих великих грошей, які були, їх вже точно не буде. Ну, нема звідки. Е, у Дніпра з цим набагато стабільніше. Але теж, е, мабуть, люди трохи озираються і думають, а може, може, все ж таки варто вже. І йти звідси, врешті-решт, та ситуація, що е, в Дніпропетровську Єврокубки не грають, це теж показово. Ну, це теж проблема, яка десь в голові у людей сидить. Тому я думаю, що зійшлися всі фактори, і те, що Дніпро не є настільки сильним, щоб прийти і хлопнути Копенгаген в будь-якій ситуації. У них немає такого екстра класу. Не, ну мы всегда отличались тем, что мы можем хлопнуть дверью, а хлопнуть Копенгаген или еще кого-то, это всегда сложно. Це не просто, насправді не просто, і немає такої переваги у нас якоїсь значної. Ну і е, звичайно, що, що психологічний фактор данці, що вони? Вони досягнули е, того, що вони пройшли. е, Потрапили до кваліфікації, і далі їхні завдання вони не думають ні про що зайве. Тому що в Данії, на щастя, немає своєї якоїсь там Орхуської Народної Республіки і подібних речей. А те, що відбувається в Україні, воно все одно впливає і на футболістів теж, і, і на іноземців, і на своїх. Дуже багато. е, А может мы просто не признаемся, что у нас чемпионат не первой свежести или не второй? Потому что я хотел, вот к чему я говорю, что я хотел купить кофеварку, а мне говорят, а мы в страны третьего мира их не поставляем. Может, мы все-таки говорим о том, что мы хотим, может, люди созрели для того, чтобы жить в хорошей стране, и морально, и психологически, и желания есть, и как бы объединение есть, а мы не готовы, не в футболе тоже. То есть, опять же, это мы взяли надгосударственную, скажем так, структуру, ее э, закрыли большим финансированием, а на самом деле, может, мы ослепили тем, что мы кого-то привозим, а это люди уже не соответствуют. Тут палка в двух концах, потому что мы не видим хорошей игры. Э, Коломойский, что вот есть предложение у Коноплянки в Тоттенхэм, вот есть туда, а по концовке Коноплянка никуда не уходит. Да, у Ротаня мы как бы заступился за команду, но мы тебе показали, если в следующий раз будешь за команду заступаться, то ты не продлишь контракт. Может, вот эти вот моменты несолидности нашей, и все-таки, что мы завышаем требования к футболу, может, они и потом э, сказываются на том, что мы хотим видеть команды там, а они не хотят, потому что у них не будет ни премиальных, ничего-то, они боятся, может, этого уровня. Наш чемпіонат це класичний такий собі герой Дюма Портос. Ви Пам'ятаєте, у нього було дуже красивий перевізь спереду. І за що він викликав Д'Артаняна на дуель? Що той е, зідрав його е, цей плащ, і, і ззаду опинилася дуже дешева. дешева. Тобто ми любимо показувати, які ми сильні, які ми класні, але ми не хочемо все вибудовувати від самого початку настільки фундаментально. Тобто, у нас є багаті команді, у нас є незрозумілі команди, у нас взагалі є все, що завгодно. І рівень чемпіонату, якщо так дивитися, ну в тій же Данії, наприклад, у Норвежці. Там немає екстра рівня, але там а, е, всі знають, хто є хто. І хто ну, наверное, є правила, а у нас все время якісь правила. У нас все дуже творче. Ми ми митці, ми хочемо все намалювати супер картину. Інколи вдається, ми показуємо, ось там якась команда пройшла, і Дніпро пробивався весну, і металіст проходив, і Шахтар, Динамо, все різне було. Але все ж таки більше ситуацій, коли ми не можемо перестрибнути власний рівень. У нас і рівень чемпіонату. Відверто сумнівний. Я скажу так, що він е, сумнівний, тому що є сильні футболісти, є е, дуже слабі команди. І конкуренція, плюс е, моменти не футбольні. Все, що, якщо все це зібрати докупи, у нас чемпіонат не дає можливість, сам чемпіонат України тим сильним футболістам і українським, і легіонерам, є сильні легіонери, він не дає можливості їм рости. Вони зростати, якщо можуть десь додати, то це лише То есть мы приходим в к тому, что, Єврокубках. наверное, что они сюда приезжают зара- зарабатывать больше, а где нужно напрягаться и сверхусилия, они к этому не готовы. И, наверное, а мы все, ну, скажем так, заглаживаем, потому что мы работаем в системе, а система ну, как бы нас подводит к тому, что мы должны защищать ее, оберегать, что у нас все красиво, такая красивая вывеска. А у нас нет. У нас разваленные стадионы рядом с прекрасными, скажем, пятизвездочными стадионами. Это все в одном чемпионате. Система лицензирования у нас принимает решение по 16 клубам, потом по 14, потом по 12, а потом, может быть, и по 10. То есть я, я так понимаю, ну вот мне так кажется, что мы больше раздули и больше понтов у нас чем э, того футбола, которого мы хотим увидеть и которого ходят болельщики. Но ну, сегодня не ходит. Э, вот я посмотрел «Металлург» Донецк, сегодня во Львове на их игре э, предыдущей, да, пришло, наверное, рекордное количество зрителей, потому что в Донецке столько не ходит, как на них пришло во Львове зрителей. У нас даже смешно, но у нас нет в чемпионате мяча, единого мяча, чемпионата мяча. То есть во всех странах даже пятого мира есть, а в стране первого мира Украины нету мяча. То есть Шахтер своим, Динамо Киев своим, а те своим. Ну, парадоксы. Ну, е, це якраз е, питання і до людей, які утримують клуби. Дуже довго в тій же прем'єр-лізі, коли прибувало- відбувалося засідання, не було консенсусу. Всі там е, кожен тягнув ковдру на себе. Говорили, ну це представники приїхали. Не приїхали власники. Були б власники, вони люди великі, вони б між собою домовились. Е, Востаннє у нас збиралися власники. І що вони домовилися? Вони ні про що не домовилися. Ну, правильно, опять же, ж, в Шахтере э, главное управляющее лицо – это генеральный директор. а власник, ну мы знаем, что власник, а где эти проходят документально. Не зря сегодня, да, Fireplay, которая, вот мы, наверное, возвращаемся опять к тому же вопросу, почему наши клубы туда не проходят, это, наверное, все-таки качество игры и неготовность их, их быть там. А потом уже нежелание может их видеть там. Ну, как я вижу, федерация это сегодня засилие людей, преклонного возраста, которые удержатся у власти. Но это об этом надо говорить. Ну, просто- Політбюро. да, меня все равно уже ж дисквалифицировали пожизненно, так что мне уже как бы переживать не за что. Вітіскоп спортивне відео.